Yo, hello, what's up mga bay? Dahil hindi ako makatulog, magpuputrip tayo ngayon, tra Magpapainit tayo ng tubig mga bay. Tanda natin yung kalan. ito tayo ng itlog. A few moments later. Lagyan na natin yung cup noodles natin. Yung isa. Dalawa pala kaming kakain ito. Tara na mga bay, kain na tayo! Practice tayo ng chopstick mga bay marunong ba tayong gumamit ito ito na mga bay labi init undangan ya. pedang itu kabaluan eh. Thank you. Lan Huy có một tiền coi 어.